আৰু লগতে সহযোগ কৰিব এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে আজি যিটো আমাৰ শ্ৰমিক দিৱস এইটো প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই শ্ৰমিক দিৱসখন আমি উদযাপন কৰোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন এটা ভাল দিন বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ওঠৰশ ছিয়াশী চনত যিটো এটা আন্দোলন এটা সৃষ্টি হৈছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডত যিটো শ্ৰমিকসকলৰ যিটো কাম যিটো কাম যিটো বাৰ ঘণ্টীয়া পোন্ধৰ ঘণ্টীয়া যিটো কাম চলাই আছিলে ব্ৰিটিছসকলে সেই সেই কামটোক যাতে কম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰমিকসকলে বহুত তেওঁলোকৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ অৰিহণাৰ যোগেদি আজি আমি বাৰ পোন্ধৰ ঘণ্টাৰ ঘণ্টীয়া কাম কৰাৰ অনুমতি আমি বৰ্তমান এতিয়া আমি আঠ ঘণ্টা কাম এটা কৰিবলৈ আমি সক্ষম পাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে যিসকল শ্ৰমিকসকলে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে গোটেই দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা বলিদান দিলে যে শ্ৰমিকসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত যাতে কাম কৰিব লাগে আৰু এই নিৰ্দিষ্ট সময়তৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ সময়সীমাটো থাকিব লাগে আজি আমি এইবাবে আমি বহুত আনন্দিত কাৰণ আমি বহুত কাম কৰা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো এটা এটা অৱদান আমালৈ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে এটা অৱদান এটা দিলে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই শ্বহীদসকলৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমি আজি আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াত আমাৰ নগাঁও নগাঁও শাখাত আমাৰ যিটো বাগিচা আছে সেই বাগিচাত আমাৰ প্ৰায় চৌৰাল্লিছখন বাগিচা আছে সেই চৌৰাল্লিছ বা চৌৰাল্লিছখন বাগিচাৰে ৰাইজ আজি আমাৰ চাকমতীয়া চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈছে উল্লাস মালৰে আজি গীত প্ৰদৰ্শন কৰি আছে নাচি আছে ঝুমৰ কৰি আছে কাৰণ এইটোৱে আমাৰ এটা কলাক্ষেত্ৰ হয় কলা সংস্কৃতি হয় এইটো আমাৰ বাগিচাৰ এটা সংস্কৃতি হয় যিটো আমি ঝুমৰ বুলি কওঁ আজি গোটেই বিয়াল্লিছখন বাগিচাৰে বাগিচাৰে শ্ৰমিকসকলে আহি পেলাই আমাৰ মাজত চাকমতীয়া চাহ বাগিচাত ঝুমৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু এটা এইটো এটা আমি এটা গৌৰৱৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ নগাঁও নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত যি যিটো আমাৰ আমাৰ ভৱিষ্যনিধি বুলি ক'ব পাৰি যিটো আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যনিধি যি যি যি পেঞ্চন হওক বা ডি এল আইট হওক বা যিকোনো পইচা বা যিকোনো টকা আজি আমাৰ মাজত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে যিটো দিয়া দিয়া হয় সেই